बिसमीम अल्लाम welcome to just study channel आज हम पढ़ेंगे present and definite present and definite आपको याद होगा कि ये जो बाबा जी की हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें बाबा जी का जो पहला पोता है इंडेफिनेट उसको डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनेट और ये प्रेजेंट का बेटा है इसलिए इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट और आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन से रूल्स फ़ॉलो करने हैं इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसका हमने सेंटेंसेस कैसे बनाना है ये सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है हम इसकी कैसे पहचान करेंगे ये सब चीज़ें जो हैं आज हम सीखेंगे और फिर हम वन बाय वन बाकी जो बाबा जी के पोते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे इसकी उर्दू में पहचान देखें मैं स्कूल जाता हूँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर सब सेंटेंसेस के लास्ट पे आप देखें तो ता हूँ ते है यती हूँ इस तरह के सेंटेंस के एंड पे वर्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ से आपको पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है ता है ती है ते है या हूँ हूँ बिलास पे हा है हूँ मैंने बताया था ना कि इंडेफिनेट बोलता है हा है हूँ तो इसके साथ ता ते ती लग जाता है तो first form of the verb इसमें यूज़ होती है वर्ब की फॉर्म आपने हमेशा कौन सी यूज़ करनी है फर्स्ट वैसे इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज होते हैं लेकिन डू और डज जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में यूज़ होते हैं जब हम सिंपली टेंस बना रहे होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट बना रहे होते हैं तब डू और डज को हम यूज़ नहीं करते तो डू और डज का रूल ये है कि ये जस्ट नेगेटिव यानी नोट वाले जब सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव मतलब जब इसका हम सवालिया सवालिया सेंटेंस बनाएंगे तब डू और डज यूज़ करेंगे और थर्ड इसका रूल है कि हम इसमें एस और ई एस यूज़ करते हैं एस और ई एस कैसे यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं वॉक लिखूँगी सेंटेंस में तो वॉक सीड्स एंड सिंग्स इन सब के साथ मैंने एस लगा दी ड्रिंक लिखूँगी तो ड्रिंक्स इस तरह से इनको मैं एस लगा के चूज़ करूँगी लेकिन कब मैंने इनके साथ एस लगाना है ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगी इसको हम देखेंगे कि जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ हम यूज़ करेंगे अदरवाइज़ नॉट जैसे कि he she it and singular noun subject अगर ही होता है शी होता है इट होता है या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे कि अली कर लें अली एक सिंगुलर नाउन है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब हम जो इसके वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस का इज़ाफ़ा कर देंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर आपने याद रख लेना है जी तो ये था हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोना प्रोनाउन का रूल जो सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे लेकिन जब हम प्लूरल यूज़ करेंगे वी यू दे और प्लूरल नाउन और उसके साथ एक सिंगुलर आई भी यूज़ करते हैं लेकिन तब हम एस या ई e एस का इजाफा नहीं करेंगे इसको अच्छे से याद रख लें कि जब हमारे पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होंगे सब्जेक्ट में तब हम नहीं करेंगे जैसे कि वो पानी पीता है वो पीता है से हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर है वो जी, तो टेंस के लास्ट पे ता, ती या ते को कर ही आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, अब हमने एस लगा दिया। एस एस हमने क्यों लगाया? ही की वजह से और ही का हमें कैसे पता चला? जब हमने सेंटेंस को देखा कि ता है। नेक्स्ट है मैं पानी पीता हूँ आई ड्रिंक वाटर लेकिन आई को हमने प्लूरल में ऐड कर दिया वैसे है सिंगुलर लेकिन हमने प्लूरल लिस्ट में हमने इसको ऐड कर दिया है तो हमने ड्रिंक के आगे फिर ऐसा नहीं यूज़ किया डू डस का मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस का यूज़ होता है डू और डस हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है नॉट वाला नहीं वाला या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है जहाँ पे कुछ भी किसी से पूछा जा रहा होता है तो वहाँ पे हम डू और डस का यूज़ करते हैं तो डू और डज कैसे कैसे यूज़ होते हैं डज जो होता है आपके पास सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और डू जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है डस जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन जैसे मैंने पीछे एस और ई एस का बताया था ऐसे यूज़ होता है और do I we you they और प्लूरल नाउन जैसे मैंने आपको बताया कि इनके साथ ऐसे यस नहीं यूज़ होता तो इनके साथ यूज़ होता है वो स्कूल नहीं जाता he does not go to school इसमें नॉट वाला क्वेश्चन है तो हमने डज लगा दिया ही है सिंगुलर है तो इसके साथ डज है तो ये चीज़ों को आपने माइंड में रखना है he does not go to school वो स्कूल नहीं जाता जाता ता है किसे भी पता चला सिंगुलर है तो वो ही हो गया है और नहीं से पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एस या ई e एस का यूज़ नहीं करते जस्ट इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो कि डू और डज यूज़ होते हैं अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें he does not go to school तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है नॉट से पता चल रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डज़ यूज़ हुआ है तो ही की वजह से हमने डज़ यूज़ किया है तो लेकिन हमने यहाँ पे गो जहाँ पे हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है अगर हम I do not go to school देखें तो आई के साथ हमने डू लगा दिया है डू हमने क्यों लगाया है क्योंकि उसको हमने प्लूरल नाउन के साथ ऐड किया हुआ है इसलिए हमने I do not go to school अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें तो ये कैसे बनेगा he goes to school he goes to school goes जी के साथ मैंने ई e एस का इजाफा कर दिया है तो ये एक पॉजिटिव टेंस है सिंपल टेंस है लेकिन इसको नेगेटिव अगर मैं करूँ तो he does not go to school तो ही के साथ मैंने डज़ लगा दिया और गोज़ के साथ ई e एस को हटा दिया क्योंकि डज़ नॉट डज़ आ गया है तो अगर इसको मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना होगा तो डज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैं स्टार्ट पर ले आऊँगी तो और नॉट को ख़त्म कर दूँगी क्योंकि मैंने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है इंटेरोगेटिव बनाना है इसलिए यहाँ से चेंजिंग हो जाएगी तो जब मैं चेंजिंग करूँगी तो कैसे आएगा does he go to school सब क्वेश्चन मार्क लगा दूँगी क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन गया है सवाल बन गया है लेकिन आप देखिए जब मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाया तो मैंने एस और ई e, एस का इजाफा नहीं किया ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं बहुत आसानी से समझे जाते हैं बहुत अगर आप इसको गौर से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आई होप आपको समझ आई होगी इसी तरह हम बाबा जी के बाकी पोतों को भी वन बाई वन डिस्कस करेंगे अगर आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें शुक्रिया